Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada semua salam sejahtera Salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia Okay, hari ini kita dah masuk bab 3 Ataupun bab baru tentang uh, Supply and demand Maksudnya sebelum ni kita dah belajar SNR bab 1 Kita dah belajar bab 2 SND supply and demand But kali ini kita akan belajar price action Masuk bab 3 ataupun bab 4 dan bab seterusnya adalah lebih kepada price action Kita akan belajar fake out, kita akan belajar compression dan kita akan belajar macam-macam bab Bab tiga ni kita akan belajar fake out. Okey. Apa itu fake out? Fake out adalah berlaku apabila ataupun nama lain bagi fake out adalah fake break out ataupun fakey. Dia teori. Saya lukiskan dulu lain suppose saya lukis katakan ada satu brush naik ke atas buat dua resisten. Untuk fake out berlaku mesti paling kurang minimum dua resisten. Di sini berlakunya R1 dan R2 let's suppose kita ada dua resisten R1 and then kita ada R2 so fake out ni uh, fenomena fake out ni berlaku apabila price break R1 dan R2 tetapi dia tak break terus ke atas sebaliknya lepas dia break mak dia terjun ke bawah so pergerakan ini pergerakan yang bulat kat sini yang atas saya, saya tandakan sini ini dipanggil fake out eh fake out ataupun fake fake breakout maksudnya breakout yang menipu dia break tetapi terjun ke bawah untuk setup buy pun sama juga let's suppose you ada satu support support ok kita ada satu, dua support yang sama baris eh? dua support yang sama baris menjadi significant support katakanlah price break support sepatutnya dia break dia break terus tetapi lepas dia break dia boom naik ke atas so ini adalah fake out so saya tandakan sini S1 S2 sebelum ni kita dah buat assignment tentang tentang apa ni significant support significant resistance apa ciri-ciri significant support apa ciri-ciri significant resistance so senang kita nak teruskan dalam pembelajaran kita dalam bab uh, sini master ni apabila kita dah biasa melukis so fake out ni untuk ni fake out ke bawah ni the break support boom dia naik ke atas the break ke atas and then dia terjun ke bawah saya bagi contoh di sini <clears throat> GBP USD kita ada dua support di sini saya tandakan ni sebagai S1 let's suppose this is your S1 and then this is your S2 dan you perhatikan S1 dan S2 sama baris exactly sama baris so cara tandakan fake out ni ialah you ambil satu line okay, you letak dia dekat bawah ni lebih kurang sama baris uh, berapa jauh sama baris tu mesti sama baris exactly satu pip dua pip terpulang jangan lebih macam kalau macam ni letak sama baris eh? macam ni letak sama baris sini bukan fake out yang atas so yang bawah ni you, you, you tengok dia sengat kan so this is not the one Okay, kita nak yang sama baris kalau you jumpa something like this which is very very good sama baris S1 S2 sama baris dan you perhatikan di sini kalau you perhatikan di sini apa yang berlaku di sini ialah berlaku fake up, price break S1 S2 tetapi dia boom naik ke atas Okay, the boom naik ke atas so ini adalah fake up. so kita tandakan fake up kita di sini Okay, ini adalah contoh setup fake out alright ini untuk setup fake out buy so macam mana nak entry nanti kita akan belajar eh, ini contoh setup fake out buy dan di sini kita ada GBP Kanada kita ada setup fake out sell Kita katakanlah kita ada di sini you nampak <clears throat> resistance ada lot resistance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 so mana kita nak ambil kita letak satu horizontal line sini kalau boleh kita tak nak pakai horizontal line sebab tidak berserabut kita nak pakai trend line Okay, trend line you letak tegak-tegak and then kalau katakanlah you buat tak rata. You buat try buat trend line tak rata apa you buat you lah pergi dekat trend line properties, pergi dekat parameters, kan saja value yang atas control C dan control V kan di eh? value yang bawah so dia akan automatik rata and then klik yang dekat tengah dia ni adjustkan adjustkan dia cari di mana signifikan resistance yang kita dah belajar so kalau you perhatikan kat sini kita ada satu signifikan resistance yang sangat jelas di sini ada R1, R2, R3, R4, R5. So, ni satu setup fake out yang sangat cantik. Okey, setup fake out yang cantik di mana ada lagi banyak significant resistance. So, saya tandakan sini dengan anak panah lah. So, this is your R1, anak panah satu, anak panah dua, anak panah tiga, R3, R4, R5. So, untuk lebih cantik, you tulislah kat sini. R1, <clears throat> R1. R2 okay and then R3 sebab nanti untuk marking untuk marking kita senang nak nak nak faham bila you tulis R1 R2 R3 sama baris so I dah tahu bahawa ianya adalah setup backup so kawan-kawan lain pun tahu ini adalah setup backup so R4 R5 so bila ada sama baris biasanya ini adalah signifikan resisten eh ini signifikan resisten R1 R2 R3 R4 R5 satu orang cakap kebarangkalian setup fake out akan berlaku so biasanya price akan break R1 R2 R3 R4 ni signifikan resisten dia akan break ke atas tetapi dia bukan break terus sebaliknya dia break ke atas and then dia terjun ke bawah So di sinilah tempat kita nak entry. Okay. So R1 R3 R4 plus naik ke atas sini telah berlaku setup fake up. Setup fake up adalah setup wajib. Wajib untuk kita entry ataupun sebelum you nak entry mana-mana sebelum ni kita dah belajar supply zone, demand zone, SNR, uh, RBS, SBR. Kalau ada setup fake out di tempat-tempat tersebut, berlaku setup fake out di kawasan supply zone, di kawasan demand zone dia sangat cantik macam saya saya akan entry bila ada setup fake up sahaja so bila ada setup fake up sama ada setup fake up sell atau fake up buy maka peluang untuk you membuat profit lebih mudah lebih mudah so dekat sini uh, ini baru teori asal sebentar lagi saya akan uh, video seterusnya saya akan ajar macam mana nak entry dekat dekat sini dekat hujung ni ataupun macam mana nak entry dekat bawah ni ataupun entry dekat bawah ni Uh, menggunakan setup fake out bahawa masa sekarang ni adalah teori saja ataupun you punya pengenalan eh. maksud maksudnya maksudnya pula maksudnya bila you ada significant resistance you jaga-jaga biasanya price akan buat fake out fake breakout ataupun fake key dia boom naik atas laju-laju lepas tu dia terjun ke bawah ini yang ramai yang kena ramai trader yang kena bila dia follow trend ataupun dia follow follow market eh kata dia cakap follow so bila ada arwah ratu ratri price break dia akan follow buy bila dia follow buy lepas dia buy masa itulah price terjun macam juga di sini kita ada significant support price break ke bawah ramai yang akan sell kat sini dia terperangkap lepas dia sell boom price naik atas kita tak nak macam tu kita nak uh, kita mempunyai kelebihan eh setup fake out ni adalah setup rahsia big trader sebenarnya ni adalah mainan daripada big big trader Soros and the gang and siapa-siapa siapa tu semua whatever it is but harap you all akan faham ataupun lebih mendalami setup fake out ni sebab ianya setup yang sangat-sangat profitable banyak-banyak setup yang saya ajar idea QM ke fake out ke but kalau ada fake out memang profitable which is very very important Okay, video seterusnya saya akan ceritakan macam mana sistem ni berlaku kenapa fake out berlaku kenapa fakey berlaku apa yang big trader buat kenapa big trader buat saya tak fake out siapa yang gerakkan market semua dalam video seterusnya hingga bertemu kembali dalam video seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh